Jeszcze raz Grand Canyon 29 października 2012 roku wycieczka ze Scottsdale do Grand Canyon widok naprawdę zapierający dech w piersiach, szczególnie, że mam lęk wysokości.